Rian, ano bukas pala yung third intergrading exam mo. Dapat nagre-review ka ngayon. Okay lang yan, Nailinda. Pagkatapos ko na lang pumanood ng TV. O, ligpitin mo na itong mga ano mo, gamit mo. Lagay mo na sa bag. Maya ano na po. Gia, tumawag kanina ang mama mo. Nag-text daw siya sa'yo. Malilate siya na uwi. Nabasa Opo, mo ba? kakabasa ko lang po. Thank you po. Nay, excuse me po. Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Sayang nga po, Mrs. Reyes, kasi maganda po yung performance ni Ria nung first and second grading period. Nagulat nga po ako kasi alam ko maayos ang performance at mga projects niya. Hmm. Kasi malaking factor yung naging result ng exam niya nung third grading period. Ayan po. Kaya dumaan ako dito para makausap ka na rin ng personal. Uh, alam ko namang magaling si Rian, matalino siya, kaya alam ko makakabawi siya. Uh, hindi na ako magtatagal, muna na ako. Maraming salamat po, Mrs. Santiago, sa pagpunta. Ah, sige po, Yeah. Bye. Ito lang sinangag. Salamat, Nanay Linda. Tara po, kain na tayo. Sige, kain na tayo. Mama, sorry po talaga. Anak, okay lang naman kung hindi ka magtapuan. Pero sana maging responsable ka sa pag-aaral mo. Pahalagahan mo na nakakapag-aral ka hindi ka gaya ng ibang bata. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang pag-aaral mo para magkaroon ka ng magandang future. Naintindihan ko na po mama na dapat po inuuna ko ang pag-aaral ko kaysa pumanood ng TV. Hindi na po mauulit sa susunod po magiging responsable na po ako. Tara, kain na tayo. Sige po. of sunlight. Huh? Hmm? Some of sunlight energy that reach Lord, tulungan niyo po ako. Sana po masagot ko po na maayos ang exam namin bukas. Rian. Oh, Nelinda. Hindi ka ba manonood ng TV ngayon? Di ba ngayon yung ano mo, paborito mo palabas sa TV? Ay, oo nga po. Ay, kaso po, kailangan ko po mag-review eh, para po sa exam namin bukas. Ay, oo nga pala, no? Pasensya ka na, exam nyo nga pala bukas. Sige, tulungan na lang kita mag-review. Sige po. Maglaro muna tayo. Total, next week pa naman ang deadline ng project natin eh. Tapusin muna natin to bago tayo maglaro, Liz. Tama si Rian, Liz. Para habang maaga, mas may panahon pa kayo mapaganda ito para maging mataas ang grades nyo. Ayan, tapos na ang project natin. Galing mo talaga, Rian. Pareho tayo magaling kasi kung di mo ako tinulungan, di ko matapos agad yung project. Mama, maganda po ba ang project namin? Oo naman, anak. Good job, mga bata. Salamat po, Tita Carmen. Ayan, pwede na tayo maglaro. Sige, ligpit na tayo. Sige po. Guys! Kapagod talaga. Mama! Orian! Mama, tignan niyo dali. Tignan niyo po. Relax lang, anak. Patingin nga. Ano ba ito? Nakakuha na pala kayo ng report card mo. Aba, kaya pala eh. Ang tataas ng grades mo ngayon, Rian. Ang husay talaga ng anak ko. Sabi ko na nga ba't eh, magbubunga ang pag-prioritize mo sa studies at mga projects mo. Ang galing mo talaga, anak. Tama nga po kayo, Mama. Mahusay talaga si Rian. Sabi ko sa'yo, matutuwa ang mama mo eh. Alam mo ba na kasama siya sa ano sa top 10 sa klase nila? At wow. Mama, sabi ni Miss Santiago, kasama rin daw po ako sa recognition. Ang galing mo talaga, anak. Tamang-tama, mag-celebrate tayo ngayon. Kumain tayo sa labas. Yes! yes. Nagugutom na po ako. Tara!